En gang imellem, når man er heldig, så dukker der en val op, eller en lille øh, sæl op igennem. Det er helt fantastisk. Det er fuldstændig øde her. Der er ingen andre mennesker. Det er totalt ude in the middle of nowhere. Det er i dag den 20. oktober, øh, og vi går ud på gaden for at finde øh, tilfældige mennesker og spørge dem, om deres sexvaner. Og øh, der er et stykke på en nordmand, der hedder Ketil. Og Ketil, kan du fortælle mig, øh, har du nogensinde slikket en pige i røven? Nej. Nå? Hvordan kan det være? Nå? Har du ikke slikket en i mølholdet? Tak for tilbuddet, men jeg vil ikke med. Gå nu med. Yeah. I'm a lover, not a fighter. Make love. Make love. Make love. Janus, gå nu med. Nej, jeg vil ej. <laughs> jo! Ingen rød. Vi har i dag den 20. i 10. Please don't touch me. Prøv at så de der klør. Jeg kunne fandme godt tænke mig at have sådan en stående hjemme i stuen. Jeg tror, det er bevidst. What the fuck? Det er fuldstændig gale heroppe på Island. det som vi lige akkurat har erhvervet her, det var at vi så uh, tre unge gutter, der kørte rundt i en bil, som hoppede praktisk talt på forhjulene. Janus Larsen, 20. oktober 2018 på Bankfonden. Simon han kigger her på en ny jakke. Jeg synes, du skal købe den. Nu skal vi gå og få sådan en slags pils. Nu slapper du bare helt af, Oscar Andersen. Vi andre vi er rimelig slidt og druk i går. Ja, men jeg godt nok, jeg godt nok det var. Prøv at se den her tud. <laughs> og Jens på Bankfonden. Trapperne bevæger sig. Prøv at se den her. Forestiller lige den på mig. Ja, ja, ja. Den er meget flot. Ja, kan man egentlig betale med kort uh, på Reykjavik? Det var ikke Guatemala. Look at this. <laughs> er den god, Mm. Hvad synes du om burgeren? Smager burgeren godt? Mm-hmm. Meget dejligt. Så har vi sgu en nøgle til en Dacia. Hvad er det for en Dacia? Er det en Dacia Duster? Ja, det er det faktisk. Den er jo lavet til at køre i støv, mand. Den er lavet til at køre offroad, men vi lige skal under på, at vi ikke vil køre offroad. Men uh, Here it is. Det tror jeg så nok, vi skal. er du klar til at køre offroad? Skal den bare. This is the fastest car in the world. Der har vi den, men jeg kan se mange stenslag her. Masse stenslag op på køleren her. Så er Dagsteren skulle komme ud og køre her. Lækker interiør direkte fra Asien. China model. Prøv at høre, du. Hop. Nu har vi akkurat vært på Tors eh, Power Gym og løftet um, Simon kjørte squats, og jeg kjørte biceps curl i over en time. Så mødte vi verdens sterkeste mand. Ja! Bjørnsson! <laughs> og han var bare beinhard. et privat coach, eh, Australian Strength Coach, a.k.a. Sebastian Ole, som er Haftos træner. Og så træner sammen med The Mountain. Oh, married man at the age of 23 Got two little boys on a baseball team vi har i dag den 21. Øh, oktober 2018, og øh, vi er på rundtur på Island. Vi har akkurat mødt helt tilfældigt to øh, landsmænd. Hey, Simon Hey. Det næste, der skal ske, er, at det skal vi ud til Skrokafoss, som er 60 meter højt øh, vandfald, som ligger her på Island. Nu er vi sgu kommet til Skogafoss, du. Ja, det er vi. Den største vandfald på Island. Med mig i følge, der har vi Simon Vosniak. Jo jo, det der vil ske om et øjeblik, det er, at jeg vil vende kameraet den modsatte vej. Når jeg gør det, så kan vi faktisk se vandfaldet her bare os. Bajers. Vandfaldet det er 60 meter højt og leverer omkring øh, 12 millioner liter vand i sekundet. i sekundet. Det er ret meget, hvis man tænker på det. Det vi har kunne konstatere ved det, det er, at hvis man går ned under det, så bliver man våd. Janus Larsen, 21. oktober på brandpunktet. Her har vi en absolut brandpunktsituation. Vi er nu lige midt i det store vandfald Skogafot. Så kan vi se her, hvor stort det i virkeligheden er. Det er jo helt vildt, det her. Det er jo faktisk slet ikke til at komme ned og ligge over. Det vi ligesom prøver at dokumentere her, jamen det er... Inden bag os her, der har vi jo faktisk øh, den vulkan, som øh, der gik i udbrud for et par år siden hvor øh, den stoppede og lammede hele flytrafikken øh, i Europa i op til 10 dage. Janus Larsen, 21. oktober på brandpunktet. Hvad er det, vi hører, Andersen? Det var med musik. <laughs> Nu ser jeg noget mere slap. Oh. Velkommen til Janus på Brandpunktet her til aften. Vi har kørt hele vejen fra Reykjavik og ned til noget, der hedder Høfne, som er en lille sted her ude ved ingenting. Vi har kørt i 6 timer fra Reykjavik. Nu har vi fundet det her lille restaurant kaldet Parkhuset. Og der har vi fået en helt exceptionel middag. Et lille hyggeligt sted, hvor vi simpelthen har fået lækker, lækker mad. Vi har fået tenderløgn. Det er Malbec. Det er øl. Fuldstændig. Rødvin, vand, salt og peber er der også. Og det kører bare. Det er bare det hele engelsk. Hvad synes du, hvad synes du om Hvem er det, jeg har mødt i dag? Hvad synes du om din middag, Simon? Simon? Simon? Min middag, den var øh, udsøgt. Tenderloin, tror jeg, vi snakkede, det var. Ja, det var det, vi snakkede. Ja. Og den var eddermame god. Det var det helt exceptionelle måltid. Ja. Folk har bestilt sig hjemmelaget is, eh, men Einarsen fra Laksevåg, han, slår, han tager ikke så godt til dessert. What's, what's your name? Carolina. yes, from Hafn. Uh, from Czech Republic. We are making a documentary from BBC. Oh. Yes, traveling Iceland. It's uh, one smart Norwegian and four stupid Danes. Altså jeg vil sige, de lovede os en medium bøf, vi fik en medium rare, men den sad alligevel i skabet. Vi takker af for denne dag, så øh, Larsen på på med. Har du billedet, Galeanus? Today I met the strongest man in the world. Og kæft, der var ikke meget plads.